Sımdan eke gönlüm, imtimatlardan eke gönlüm. Bir sımdan eke gönlüm, adam kırıyla. Bir sımdan eke gönlüm, imtimatlardan eke gönlüm. خواب ee, e, kameraga olmanglar